ውድ የዩቲዩብ ቻናላችን ተከታታዮች ቲክቶክ ላይ እንደጻፍንላችሁ በቅርቡ የዳንስ ቱቶሪያሎች እንጀምራለን ብለናል። ያው እንዳለውም አሁን ቀለል አድርገን እንደ መጀመሪያ ያው አሪፍ step አዘጋጅተንላችኋል። ከተመቻችሁ like በማድረግ subscribe በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። አሁን ወደ ስራው እንሂድ። ስራውን ስሰሩት ደግሞ በጣም ቀለል እንዲልላችሁ ካሜራውን ስለምናዞርላችሁ በእኛ ቀ ስሪ ስለሆነ አሪፍ ያው ይመቻችሁ። ፒስ ወደ ስለሆነ እሺ እንግዲህ resolution. 5, 6, 7, 8, 1, ሸብረ ክዳለ መጀመሪያ ከዛ one two three አሁን የምናሳያችሁን tutorial መጨረሻ ኢንድ ላይ እናስቀምጥላችኋለን ሙሉ step ኡን። ያው እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ የኛ የዩቲዩብ ቻናላችን እና የቴሌግራም ቻናላችን ነው። description ላይ እናስቀምጥላችኋለን። ወደ ስራውን